皆さんどうもありがとうございました清流わらべ連の皆さんでございましたどうもありがとうございましたこの滝の広場での伝統三叉踊り共演会、えー、以上で終了とさせていただきます最後までご覧いただきました会場の皆様もありがとうございました、えー、なお今日はこの後夜6時から